medios de, comunicación públicos, que no quiere decir del Estado, sino participados democráticamente, en donde de que asumir, y aquí voy a lo importante, que van a ser deficitarios. Todo medio que pretenda hacer información sabe que al Estado le va a costar dinero. Pues sí, que le cueste dinero. Pero en el momento en que se dice a la televisión pública o a la radio pública, tienes que costearte, entran ya en el vicio de las demás, entran en la propaganda, en la televisión basura, en competir con las demás. El separarse de la vulgaridad cuesta dinero y ese dinero lo ponen los contribuyentes, así de claro.